музыкаль үйіші зяплайф қаршы аламыз Needed somebody to lean on. Бизден Габдулла Тукайның туган көне һәм без Шүрәле киятен үзебезчә кызларча яздык. Урман, Батыр һәм Шүрәле былтыр урманға утын ярырға китті. Ол утын сайлай. Нинди куе урман, ничек көп мында матур агачлар. Сәлам. <gasps> Син кем? Шүрәле. Уф, аллаға шөкер сен шундай жынлы мен сені кавказец деп ойладым мен татар мен шүрәлі ә мен былтыр әник былтыр мен ескірген тігіл қайбірлерін сатып аларға айратам әйдә катипериунибыз нәрсе ну кати кати заманша әйдә катипериунибыз Lollipop, lollipop, lollipop кем? қызыл қолпақ. Мин әбиге барған едім, һәм одаштым. Э, э, ә, кәрзиніңде нәрсе? Ә, мен әбиге пирожки алып барған едім. Сен жүлерме? Улырманға өзіңнің ұтының тиеп барған Сыманбет. Қарайлы, сен кімнің қызы әлі? Мен Гүлсина қызы. Ә, э, тіге юғары үш жоқ енді зомби гүлсенікі э. ә тігі зиярат қырында яши э, тұрған гүлсене міне қазір тіге жолға шығасың әйме һәм тура ғана барасың міне шында табырсың. ә э, рахмет кеттім сау бол сен мында бір өзің гүнә орманда қорқыныш хайуандар жүрей жүннәр сен ашылған мен шынлап әйтем әйдә мин сиңа бер әйбер сөйлим менә барам инде мин бер көнне һәм бер исәр қызны көрдім. ул подстаканниклар белән он ике ай артыннан шуннан бу куркынычмы инде туктап тор инде сөйләп аны тотканнар һәм глухарьны аңа асып он ике айга утыртканнар <gasps> эй ажгы мына гына зунда нәрсә сине армянка деп уйлаган идем Мин татар, мин шүрәле. Ә, син кем? Мин Фәрит. Ә, теге бүреләргә кайта торган Фәритме? Юк инде, теге куяннарга кайта торган. Ярый, ярый, шаярта мин. Сез кызыл колпакны күрмәдегезме? Күрдек. Менә хәзер теге юлга чыгасың һәм туры гына барасың. Аңлашылдымы? Ярый, рәхмәт, мин киттем. Сау бол. кара. тәк жеттіме юқмы ә нинди бүрәнә мен білесіз келсе тотар лигасының жиылма командасының актері тотар лигасының чемпионы жетмәсә мен әле мистер штк Илгиз, син мистер Шытыка. мин менә деген актер Әйе, без ышанмыйбыз. Менә син безгә Айдар Галимовны күрсәт әле. Ойдар Галимов, ярар. Тәрбиегейш. Исәміз туғандар, исәміз жаршалы. Башқұрстаннан сізге қойнар сәлем. Шын жүректен, шын көңілден сіз жаратқан жер қызыл розалар. Кейті егетлер. Қызыл розалар, қызыл розалар, қызыл розалар, мұншада қызу. Рахмет, шын көңілден, рахмет достар. Мұншада әлі саламат та бар еді. Аларын сөйлеп тұрмын енді, ярар. Сәл, Айдар брат, жырлагашаны сүйлөп да бітірейін де жарар өзім сөйлеп бір тапқыр шулай теге мунчага бардык инде жигиттер менен биш роза альфред боянда ойной эй шоугер келіп отырабыз инде бір заман менің брат дус композитор ферзар миртазин кірді бір генә минутка барсын да ұнытта кил әлі кил әлі яныма кірді де икросын алып шығып та кетті жаңадан міскін жыларға жеткен нәфқат кірді де ұзақ тұрдым отым шапмады дей мәйдам нәфқат брат сенің кеште нендей отлар шапсын енді ол жаңадан бұл жауап бере Әй, салауат, шоп бұйдан шоп тұрасы келе жұлды. Көрдегіз мә? Тәк, келгіз. Жетті. Біз оңладық. Сен бик шәп актер. Ә бізге бұл шығышны тәмамларға бұл үшінді, иә емі? Ярар. Әйе, мен бұл әнәні яқшара ойным бұғай. Илгиз, қылтайма, нормально яд ярар ярар елгез оңладым болды. devam etebes ну елгез все все болды, жетті Бу чыгыш белән без нәрсә айтасы килгән идек.